اس میں ہے ذرافت بھرا کلام ان کا دکھی لوگوں کو کہے دینا کام کا ہے بڑا ہی کام ان کا تو میں آپ کی تعلیم میں گزارش کروں گا جناب زاہد محمود صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ذریفانہ کلام آپ کی نظر کریں جناب زاہد محمود ان شاء اللہ کوشش کروں گا پہلی چھوٹی سی نظم آپ کی نظر ہے مرغی جو آپ نے یہ تولی ہے مرغی جو آپ نے یہ تولی ہے باحساب وزن یہ تو ہولی ہے یہ تو ہولی ہے بھاری سی ہو گئی ہے کیوں سبزی بھاری سی ہو گئی ہے کیوں سبزی کیا یہ پانی میں ہی بھولی ہے مرغا پھرتا ہے بے کلو بے چین کوئی ککڑی کہیں پہ بولی ہے جیون میں ساتھ کیسے دوں تیرا دامن ہے نہ ہی چولی ہے پارلیمانی ہو گئے دھرنے مارچ کر کے دکان کھولی ہے مسلط وطن پہ عرصہ سے ہیں مسلط وطن پہ عرصہ سے لوٹوں کی یہ پرانی بولی ہے دوسری تقریر میں لیڈر کے کوئی کام کی گل ہو تقریر میں لیڈر کے کوئی کام کی گل ہو اس دور کی دشواری حالات کا حل ہو بدلی ہیں جماعتیں بدلی ہیں جماعتیں پر بدلو نہ بیانات لوٹا تو گوارا ہے بندہ نہ چبل ایان انداز برآمد ہے آیا کر گئی ایان اس سے جو برآمد ہوا تھا ہر پیٹ کو دیکھو کہیں نقلی نہ حمل ہو بے جوڑ ہے شادی تو پھر سہنا پڑے گا بے جوڑ ہے شادی تو پھر سہنا پڑے گا دن بھر جو یہاں روز ہی جنگ و جدل ہو واللہ تیری رحمت کے ہیں طالب یہ کریکٹر واللہ تیری رحمت کے ہیں طالب کریکٹر ہونے پہ کمر شل کمر ان کی نہ شل ہو ہونے پہ کمر شل کمر ان کی نہ شل ہو ہو خان ہو خادم و منصف جو کوئی تو حکومت ہو خادم و منصف جو کوئی تو حکومت حاکم کی تو کٹیا ہو پبلک کا محل ہو تو اس کا آخری ہے ظاہر کوئی آ جائے سیاست میں محافظ ظاہر کوئی آجائے سیاست میں محافظ جمہور کی کیچڑ میں جو کھلتا اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی اس میں اردو اور ہندی کا چھوٹا سا امتزاج ہے اس کو دو الفاظ ہیں اردو ہندی کے ملتے جلتے تو ان کے اوپر لکھا میں نے سانجے ہیں بڑے کام دونوں کے جہاں سانجے ہاں، ہیں بڑے کام دونوں کے جہاں میں اردو میں ہے دو ہی ہندی میں بھی دو ایک اردو کی استری اور ہندی کی استری اردو کی اردو کی استری اور ہندی کی استری یہ کپڑوں کے لیے سے وہ شوہر کے لیے سے سیک ہوتا ہے ہیٹ اس سیک سے کرتی ہیں یہ ایک سانجا عمل اور اس سے ایک سے ہوتا ہے ہیٹ اس سے ایک سے کرتی ہیں ایک سانجہ عمل اور ایک کپڑے کو کرے سیدھا ایک شوہر کو کرے نیک